komunitate bati bere buruaren jabe izateko eskubidea aitortu behar zaion edo ez erabakitzeko irizpide egoki bakarra, komunitate hori osatzen duten kideen borontatea da. Igeldoaren kasuan, borontate hori argi adierazi dela esan genuen ere. Azarbaren amarreko konsultan garbi mintzatu baitziren igeldoko herritarrak. Euneko irurogeita batak, udalerri gisa, eh, eratzearen alde agertu zen, eta euneko berrogeita amaseia kontra. Gure bizitzetan eragiten duten aferen gain erabaki ahalmen handiago izan behar degula aldarrikatzen dugu maiz herritarrok. Geroz eta gehiago gara instituzioek parte hartzeari ateak parez pare zabaldu behar dizkiotela uste dugun herritarrak. Horregatik oso positiboa iruditzen zaigu gai anitzen inguruan herritarroi galdetzea. Igeldoren kasuan ala egin da. Eta aurreatzean ere beste gai askorekin berdin egin dadila da gure desira. Galdetzeak ordea erantzuna badakar. Eta herritarrei galdetzeak erantzuna onartzeko bete beharra ere badakar berekin bat. Bestela, zertako galdetu. Igeldoarrek adierazi duten borontatea errespetatzea bete behar demokratikoa da gure ustez. Guk, herritar gisa, errespetu hori gauzatu dadin nahi dugu. Eta zinez uste dugu ere, jokaera horren onura dun, igeldo harrak izan ezik, herritar guztiok ere bagarela. Iritar guztiok ere bagarela. Horregatik, zentzuz kanpokoak iruditzen zaizkigu igeldoarren arren borontatea ostopatzeko egunotan ordezkari politiko, ezberdinen ahotan entzun ditugunak. Herritarren borontatea ezin da unean uneko politikarien interesen arabera erabiltzen den tresna bilakatu. Bagara edo ez gara. Herritarron hitza errespetatzea, agintari politikoek derrigorror bete beharreko mandatu agindu demokratikoa da. Ala ulertzen dugu, Eskozia, Katalunia edo Euskal Herria bezalako nazioen kasuan, eta ala ze ulertzen dugu ere, igeldo edo usan solo, baita garaian astigarraga edo lasarte bezalako herrien kasuan ere. Hau guztia, oinarri hartuta, aldarrikapenerako deia luzatu nahi diego hemen adierazi daitugun ideiekin bat egiten duten herritarrei. Gonbitea luzatzen diegu herritarron partaidetza zuzenaen alde, herritarron erabaki almenaren defentsan, gurekin batera, kalera irten deitazen, momento guztietan, santomosak direla edo santomasak pasata ere. Gora, santo Tomasak!